акылбек жапаров жана сардор умурзаков кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулашты кыргызстандын конституциясынын кабыл алгандыгынын отуз жылдыгына карата медаль чыгарылат кыргызстан ден соолук коопсуздугун камсыздоо боюнча иш чаралар планын иштеп чыгууга киришти жыл башынан бери агротехникалык механизациялык кызматтын көрсөтүүчү эки мтс уюшулду кыргызстандын футбол боюнча кыздар курамасы гуанды утуп алды министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров конституциясынын кабыл алгандыгынын отуз жылдыгына арналган салтанаттуу иш чараларды даярдоо жана өткөрүү боюнча иш чаралардын планын бекитти кыргызстандын президентине эки миң жыйырма үчүнчү жылдын сегизинчи февралында номур жыйырма биринчи конституциясынын кабыл алгандыгынын отуз жылдыгын майрамдоого даярдык көрүү жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу максатында үчүнчү мартта министрлер кабинетинин номур жүз он экинчи тиешелүү токтому кабыл алынды өзбекстанда жумушчу сапары менен жүргөн кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси акылбек жапаров өзбекстан президентинин администрациясынын жетекчиси сардор умурзаков менен жолугушту жолугушуунун жүрүшүндө тараптар эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин ошондой эле өзбекстандын президенти шавкат мирзиёевдин кыргызстанга мамлекеттик иш сапарынын алкагында жетишилген макулдашууларды ишке ашыруунун жүрүшүн талкуулашты бул жаатта акылбек жапаров эки өлкөнүн экономикасы жакынкы келечекте тышкы соодадагы дагы эки миллиард акш доллары көлөмүндөгү чекти басып өтүү үчүн жетиштүү потенциалга ээ экендигин баса белгиледи саламаттык сактоо министрлиги дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун европалык бюросунун аймактык өкүлчүлүгү менен биргеликте 9-10 март күндөрү эл аралык медициналык санитардык эрежелерди ишке ашыруу боюнча өлкөнүн негизги мүмкүнчүлүктөрүнө биргелешкен тышкы баа берүү боюнча багыттоочу кеңешме өткөрүүдө ведомстводон билдиришкендей жыйынга саламаттыкты сактоо тармагындагы өзгөчө кырдаалдарга даярдык көрүүгө тартылган министрликтердин жана ведомстволордун өкүлдөрү эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун эксперттери катышты кыргызстанда жыл башынан бери агротехникалык механизациялык кызматын көрсөтүүчү эки ишкана ачылды маалыматка ылайык эки миң жыйырма экинчи жылы республиканын аймактарында үч агротехникалык механизациялык кызмат көрсөтүүчү ишкана сунушулган анын бирөөсү муниципалдык жана экөөсү жеке менчик ал эми эки миң жыйырма үчүнчү жылдын алгачкы эки айында эки жеке машина трактордук станцияларды уюшулган эки миң жыйырма төртүнчү жылы өтө турган азия кубогуна тандоо турунун алкагында кыргызстандын футбол боюнча кыздар курамасы гуамдын командасын утуп алды кыргызстандын ю жыйырма курамасы гуамды эки нөл эсебинде артта калтырды бишкектеги дөлөн өмүрзаков атындагы стадиондо болгон беттеште адель ахметбекова менен медина рысбекова гол киргизишти эскерте кетсек кыздар арасындагы азия кубогун тандоо турунда кыргызстан с тайпасында австралия жана гуамдын курамалары менен жайгашкан